你参加节吃过吗？没有，没有吃过第一次。对。你吃过这么大的虾吗？哦，没有哎，哇，超大。很大是吧？My God。这是你们想吃的芭蕉鱼。芭好，要你拍，你拍。 哇，杨楠！哦哦哇，蛮有力的嘞。老娘，这是我的表弟，老拜拜！老板娘。哈 <laughs> <laughs> 很冷了。o 有有有有，不是你要拿 y 那个没有手套。不用不用手套了，不用手套了。没事没事没事。 our bigger donut. Holy shit. 와사비 와사비? 저기요. 저기요. 이래요. 저기요. 와사비 좀 주세요. 와사비요? 네. 谢谢老板，谢谢老板，老板，谢谢老板。帮我修一下我头发。 不是应该是长长的，那你吃一个，试一下。第一次吃八爪鱼的。应该是哪个？第一次。哇，随便随便吃。它很它很它很有力耶。对啊。太小了吧。是小的些哈。 不嗯。哦，我很有，很有那个味。哈哈哈哦，放这里吧。OK。还可以吗？好吃吗？嗯。哦，很大只。来，第一次吗？ 哦，我给你拍。不要沾酱油是不是？直接吃吧。嗯。它会动嘞。它火车的火车哦。嗯，对，黏黏的。有。吗？ 嗯，这个好吃。嗯，盘盘哦，放匀。嗯，好吃吧这个？嗯。要了那个两个啤酒是吧？泰拉泰拉还是卡？我要卡。哎，忘记跟观众聊天了。 <laughs> 저기요 카스 두 병 주세요 건배 건배 건배